5 da manhã eu tô correndo e na Isia Em cima de uma CT3 tô fazendo a dia Tatuagens, caras, modificações cibernéticas Essa garota quer me cortar com canivete é. Ela só me lembra o quanto eu quero que ela lembre do meu nome Mesmo eu sabendo que todo mundo fale do meu nome Correntes de diamante Tá falando no meu nome Tá falando no meu nome Um carro importado metálico Com quatro portas grandes Não tá no meu passado Eu não sou o mesmo de antes yeah. Eu não sou o mesmo de antes E eu não quero ser mais Sabe te quer é mais Só corrente brilhando mano Eu tô cheio de ai. final Esses caras falando parece igual Os medianos já viram normal Eles olhando o brilho do Down, Bust Down. Ei, você nunca falou bustão antes de mim, bro Ei, isso é um fato Conta seus segredos Me conta seus segredos Me conta os seus medos Me conta os seus medos continua Tout embêté, tout non, ni amis que ela lembre do meu nome Mesmo eu sabendo que todo mundo fale do meu nome Eu nunca imaginei o quanto eu sentiria num instante Eu nunca imaginei ter tantas correntes